还有人，还有人。I see the device. Contract updated. New objective identified. Right, right, right.

两个人，那边两个人，还有一刚落下来一个在你背后。还是太早，抓紧队友。Halo is in position for your deposit. Bag set. Take your cash. Be advised. attack chopper incoming. Take him down and secure the 看看蓝色能去这里。有人，有人，有人，蓝色在房顶上，房顶上两个人。在楼顶。 <gasps> Hmm. <laughs> 不要了，我真的。 Objective accomplished. All supply boxes found.